Recientemente en una formación que tuve, los alumnos me preguntaron cómo era capaz de llegar a todos sin morir en el intento. Y no, no soy una superwoman ni mucho menos. La realidad es que a mí también me ha costado mucho empezar a ser productiva y manejar mi tiempo con efectividad. Listas de tareas interminables, cosas pendientes desde hace meses y al final me di cuenta que para que las cosas se hagan debo asignarles un tiempo concreto a mi calendario. No poner una lista de, bueno, las haré cuando me quede un hueco, que bueno, muchas veces ocurre todos, absolutamente todos, tenemos las mismas 24 horas. Se trata de usarlas de forma consciente para llegar a los objetivos que nos hemos propuesto. Para empezar, debes encontrar el medio o medios con los que te sientas más cómodo a la hora de organizarte. Yo he probado varios métodos, agendas, bullet journal, herramientas online de todo tipo, aplicaciones. ¿Y sabes cuál ha sido el ganador? Google Calendar. En este vídeo te voy a enseñar cómo usar Google Calendar con la técnica del time blocking o bloqueo de tiempo. El time blocking o bloqueo de tiempo es un proceso que consiste en colocar tus actividades prioritarias en franjas horarias de 15 a 30 minutos en tu calendario. Para comenzar, divide tu día en espacios de 30 minutos hasta que te acostumbres a usar este método. ¿Por qué tan poco tiempo? Porque 30 minutos puede representar una buena parte de tu actividad productiva. Anota todas las cosas que quieres hacer o las que debes hacer, desde proyectos, temas laborales hasta temas personales. Puedes empezar con las actividades rutinarias para luego ir encajándolas. Por ejemplo, si yo tengo designado que voy al gimnasio todos los días a las 7 de la tarde, eso va a ir ahí bloqueado. Establece bloques de tiempo flexibles cada ciertas horas para posibles imprevistos que puedan surgir. Así que ahora que ya sabes un poco de qué va esto, nos vemos dentro de la plataforma. Ya estamos dentro de Google Calendar, tengo aquí uno de prueba para enseñarles cómo funciona. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que para eh, acceder al Google Calendar tienen que iniciar sesión en su cuenta de Gmail, porque si no, no va a ser posible acceder al Google Calendar. El Google Calendar evidentemente lo pueden tener en el móvil y en cualquier aplicación, simplemente con acceder a su cuenta de Gmail. Lo primero que vamos a hacer es la configuración. Cuando creamos nuestra, cuando iniciamos nuestro Google Calendar, tenemos que tener en cuenta la configuración. Aquí ponemos el formato de fecha, el formato de hora y sobre todo esto es muy importante la zona horaria porque si tú creas eventos o reuniones con personas que están en distintas zonas horarias, se adapta automáticamente a la zona horaria de esa persona. Entonces yo puedo poner mi reunión a las 12 pm y mi cliente que está en un uso horario distinto le va a aparecer la hora apropiada a esa persona, ¿vale? Sin tener que hacer cambios ninguno de los dos. Simplemente le saldrá, pues mira, que la tiene a las 13 y yo la tengo a las 12. ¿Ok? Vale, pues aquí hacemos los ajustes que nosotros queramos, eh, si queremos configurar los eventos, pues la duración predeterminada, permisos de invitados predeterminados, tenemos alertas o no, vamos configurando tal como lo queremos, ¿no? Pues aquí está, esta sería el área de trabajo, la vista la podremos cambiar aquí, podemos ver día, semana, mes, podemos ver todo el mes, año y la agenda, que te sale la agenda diaria, luego siete días. En este caso vamos a ver la vista semana, que empieza el lunes. ¿Qué tenemos aquí? A mano izquierda tenemos mis calendarios. Aquí tenemos todos los calendarios. Yo les recomiendo para trabajar el time blocking que trabajen con varios calendarios para que y le pongan distintos colores para que luego vean eh, cómo queda en el calendario y les sea más fácilmente distinguible por los colores los eventos que tienen. La clave del time blocking es darle un espacio a cada evento o cada acción que tengas que realizar para que no se quede en una lista que luego no tengas nunca un hueco para hacerlo, ¿no? Que te recomiendo que lo primero que hagas es crear, por ejemplo, las cosas que tienes fijas. Imagínate que yo todos los, eh, los lunes, miércoles y viernes voy al gimnasio de 7 a 8 de la mañana. Añado, yo ya he creado un calendario que ahora les enseño cómo crear un calendario de otro color que pone gimnasio. Lo añado, he creado mi evento y luego vuelvo a clicar sobre el mismo evento, le doy aquí al lapicito, lo edito y puedo definir cuánto se repite. Aquí ninguna de estas opciones me viene bien, le doy a personalizar y le digo que se repite lunes, miércoles y viernes, que no acaba nunca o le puedes poner un fin, una fecha de fin y cada semana. Lo doy a hecho, lo doy a guardar y automáticamente se me añade a mi calendario cada semana, lunes, miércoles y viernes con lo cual sé que tengo ese tiempo bloqueado para mi gimnasio. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, aquí podemos añadir calendario. Imagínate que puedo suscribirme a un calendario de otra persona y puedo crear mi propio calendario. Y le digo que quiero crear un calendario de cursos, cursos que hago para que Se me ha añadido aquí con un color. Puedo darle los tres puntitos y modificar el color. Le voy a poner que es verde. Aquí tengo pues mi calendario oficial de Mónica Salvador, cursos, el de cumpleaños, gimnasio, recordatorios, sesiones de mentoring. Vale, volvemos a la semana. Simplemente al darle hoy me lleva a mi semana en la que estoy y puedo crear, por ejemplo, la hora del almuerzo. Imagínense que yo digo, bueno, todos los días de 2 a 2 y media almuerzo. Voy a guardar y luego vuelvo a clicar aquí y repito el evento de todos los días laborables, de lunes a viernes. Los fines de semana también como, pero no lo, no lo añado en el calendario porque puede ser a las 2, a las 3, a las 4 o cuando tercie. Entonces ya sé que de 2 a 2 y media normalmente yo tengo mi almuerzo. Y se trata de ir rellenando así por bloques. A las, imagínense que yo tuviera a mis hijos todavía pequeños y tengo que recogerlos del colegio, de que a las 5 los tengo que recoger, lo edito y le pongo también que esto es todos los días laborables. Ya sé que de 5 a 6 recojo a los niños en el colegio voy completando así mi calendario. Vale, y ahora me quedan huecos. Digo, bueno, los viernes le voy a dedicar eh, toda la mañana, bueno, parte de la mañana de 8 y cuarto a 10 y media a estrategia, negocio. También puedo hacerlo para que se repita cada semana los martes y los jueves, pero quería enseñarte cómo se puede duplicar también y hacer de esta manera. ¿no? Ya vamos viendo los huecos que van quedando. También se recomienda dejar pequeños huecos de media hora para imprevistos que puedan surgir. Aquí puedo poner creación de contenidos. ¿no? Imagínate que ahora me entra un presupuesto que tengo que preparar o un proyecto pues le voy a asignar este hueco preparación de proyecto. Calculo más o menos el tiempo que me puede llevar y le asigno un tiempo. cada vez que nos entre algo, lo vamos le vamos asignando un tiempo. O si yo, por ejemplo, tengo dentro, hasta pues, el día, tengo un curso, el día 17, imagínate que tengo un curso por la tarde, pues eh, calculo cuánto tiempo me va a llevar preparar esas clases y le asigno un, tiempo antes, le voy asignando huecos para crear esas clases y no llegar agobiado al final. Se trata simplemente de apuntar todo lo que tengamos para hacer y asignarle un tiempo determinado para poder cumplir con él. Otra herramienta que podemos usar es aquí a mano derecha el task. Aquí podemos crear, por ejemplo, listas. Por ejemplo, yo tengo una de personal y otra de trabajo. Imagínense que tengo una de trabajo y digo que tengo que hacer llamadas a la una y media tengo que hacer llamadas a clientes. Algo automáticamente me sale aquí como una tarea llamadas a clientes. Sé que de una y media a dos tengo que hacer esas llamadas. Y lo tengo aquí. Cuando yo cumplo con esta tarea, la doy como completada. Y ya está. También lo suelo usar para los correos electrónicos. Cuando me llegan correos electrónicos que tengo que gestionar, que contestar, hacer un presupuesto, les lo suelo añadir a task entonces ya veo las tareas que tengo pendientes porque tengo que hacer alguna acción con ese correo, la tengo aquí e, en, el lado derecho. He probado un sinfín de herramientas y la verdad es que esta es la más sencilla y la que mejor resultado me da porque tengo todo perfectamente organizado y de un vistazo veo todo lo que tengo que hacer y cada vez que surge una nueva tarea le asigno automáticamente su hueco correspondiente para hacerse. A veces es verdad que tenemos que saltarnos el calendario, pero intento que sea las menos veces posible para ser lo más efectiva que pueda. Y de hecho este vídeo viene a raíz de esa pregunta que me hicieron algunos alumnos de cómo podía llegar a todo, porque es verdad que la creación de contenidos lleva muchísimo tiempo, más preparar clases, atender a clientes, la verdad que es una... Eh, es complicado eh, gestionar una agenda así, sin embargo se consigue gracias a, a esto, a tenerlo todo perfectamente estructurado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, déjame un comentario, dime qué te ha parecido, si tienes dudas sobre este, este método, cómo usar Google Calendar. Y si aún no te has suscrito a mi canal, es el momento de hacerlo y darle a la campanita y así estarás al día de las últimas novedades. Nos vemos en el siguiente vídeo.